делают так На фоне похлопывают по плечу Я отказался Мне предлагали объяснить заезженные байки из мест лишения Передавайте привет своим близким, желайте им здоровья. И кому, коммуна? Нет, коммуна мне не нравится. Давайте клевое предложение.